Epic Plagiat Battle Asian Dreamer contre Jésus-Christ Bonjour à tous, rien, c'est moi, Jésus-Christ. Je suis descendu voir comment se porter la terre. Eh, mais t'es qui, toi J'ai pourtant pas mis de te bien mort sur cette planète. Je suis le dieu de ton dieu, le paradis pour les vieux. Tu n'es même pas réel, petit tas de pixels. Moi j'ai qu'un infinie, défense infinie. Et alors, qu'est-ce que tu crois Moi je m'appelle jésus Impossible de tuer, je ressuscite d'autre part. Oh, je dois moi je me suis pas fait planter par des peignons en salopette. Et ouais. Qui mérite la victoire Qui ne seront pas les prochains Vous n'avez pas de pouvoir